Islam. Jangan buang pen jahat terhadap Islam. Oh tu dah. Tapi kalau sekiranya nampak tak berjaya. Kalau bahasa Melayu kita kata kan tak patut buat baik. Kalau lah kita tahu katanya mereka ini adalah <clears throat> orang yang duduk berenglang kerusok ke kejahatan, teh gapa-gapa nak jatuh atas orang Islam. Sungguh dalam Islam ajar supaya kita baik belaka dengan semua manusia. Paling kita jangan jangan jangan cai cap. Jangan tengok nampak go tu go ni mong nang lop yang dia jangan. Kita kena mong nang buat. Lepas tu kita kena luah cara kita mikir go tu go ni dan sebagainya. Tapi jangan harap tem tem 100% Sapa ke setengah-setengah orang walak kepada orang kafir wal'iyazubillah Jangan buang pen jahat terhadap Islam. Ha tu dah. Tapi kalau sekiranya nampak tak berjaya, kalau bahasa Melayu kita kata kan tak patut buat baik. Kalaulah kita tahu katanya mereka ini adalah <clears throat> orang yang duduk berenglang kerusakan kejahatan gapo-gapo nak jatuh atas orang Islam. Sungguh dalam Islam ni ajar supaya kita baik belaka dengan semua manusia. Paling kita jangan jangan jangan cai cap. Jangan tengok Nampak kau tu kau ni Mong nengih eh, lop yang dia Jangan eh. Kita kena mong nengih eh buat Lepas tu kita kena Luah cara kita mikir Kau tu kau ni dan sebagainya Tapi jangan harap Tim-tim roi pesin Sapa kau setengah-setengah orang Walak kepada orang kafir Walak iya'zubillah Gaman tu dah Walak kepada orang kafir ni adalah dosa besar Dan termasuk di dalam rusaknya akidah orang Islam. Wala artinya patuh taat tim-tim supaya dengan kita taat kepada pemimpin Islam tu. Ha ni tak leh. Sebab itulah orang kafir yang tu heroyak di dalam Quran ni beberapa ayat terutama sekali orang kafir hok pasang fan tua jadi orang munafik. Dia adik beradik tular ya, kafir dengan munafik. Sebab tu kita dalam kalangan orang Islam pehalah molek ha ni. Nota kaki 1342 yakni dakwah eh mereka yang demikian nyatalah dustanya. Orang-orang kafir dok kecek mu turutlah agama aku. Tak apalah, hok mu buat salah silap sikit sebanyak. Buat aku nak tanggung belaka. Ning semua tu muluk saja kecek. Contoh yang berlaku di zaman Nabi Dia akan berlaku Sampai ke hari kiamat Itulah Ahli-ahli fikir Dia kata kan oh, Tipu daya orang-orang kafir dan orang munafik ni Terhadap orang Islam Iaitunya bohong bin tipu Bohong bin tipu Tak ada kira Orang kafir jenis mana sekalipun Terutamanya orang Yahudi Yahudi tak boleh kita bubuh dalam perut kita, dalam hati kita. Dead card. Walaupun baik setara mana pun Yahudi, tidak sebaik, sejahat-jahat orang Islam. Gambar eh? Kenapa hemolek tu? Walaupun baik setara mana orang Yahudi sore, tak sama dengan sejahat-jahat orang Islam. Sebab hak ni Yahudi, hak ni orang Islam. Walaupun dia jahat sekalipun tapi dia ada iman. Dia mengaku katanya dia orang-orang Islam. Orang Islam walaupun jahat secara mana dia tak bakar masjid. Dia tak bakar Quran. Tapi orang Yahudi walaupun baik secara mana, denar dalam jiwa dia ni memang tertani sokmo dalam hidup mereka. Sampai dia tani di dalam jiwa anak cucu dia kena beci kepada orang Islam dan beci kepada agama Islam. Ini adalah hakikat yang sebenar yang Allah Taala sendiri riwayat, Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri riwayat di dalam hadis. Alhamdulillah. Yang demikian, yakni dakwah mereka yang demikian nyatalah dustanya. Kerana tiap-tiap seseorang yang bersalah, dialah sahaja yang menanggung dosanya. Masya-Allah. Ni kita yakin katanya setiap orang yang dia buat gapo maka dia kena tanggung sama ada orang Islam maupun orang kafe, itulah orang sia dia katanya kam senong kam kam krai eh, kaman gitulah lebih kurang siapa buat maka orang itulah kena kena tanggung sendiri kita orang Islam pun memang kita yakin katanya siapa yang buat gapo maka orang itu kena terima gapo yang dia buat alhamdulillah lagi ayat yang ketiga belah tu handling sekali lagi wala yahmilunna athqalahum wa afqalan ma'a athqalihim orang kafir akan tanggung kesalahan kejahatan keburukan hak-hak dia duk buat dan dia tanggung juga kesalahan yang duk buat contoh tak molek sampai orang lain turut dia panggil เป็นแบบอย่างที่ดีทำให้คนอื่นต้องเรียนแบบต้องทำตาม Apa banyak bila kita tengok kejahatan-kejahatan atas muka dunia ni semuanya daripada orang kafir. Orang kafir ni seluruh dunia ni. Saya kecek ni bukan orang kafir tempat kita saja. Semua seluruh dunia tak ada kira agama apa sekalipun Tuhan bubuh di dalam ayat yang ke-13 iaitu dan sesungguhnya mereka akan menanggung beban-beban kesalahan mereka dan beban-beban kesalahan orang-orang yang mereka sesatkan. Gambar eh? Maknanya dia tong back dosa-dosa hak dia buat sendiri dan dosa orang hak dia jadi pucuk orang lain boleh sesat. Sebab tu dalam Islam dia lari eh, benar. Kita tam tua yang timai di. Walaupun ha dunia lebih-lebih lagi ha agama. Kita dah buat contoh tak molek. Tapi contoh tak molek sat ni bukan sekadar kita saja dak. Orang lain pakat duk turun, duk buat, pakat duk ikut. Walaupun kita mati dah pun nanti tengok. Hak orang duk buat tu dosa naik atas kepala kita walaupun kita duduk dalam kubur ni lah ulama-ulama mai duduk kecek dalam perbahasa hubungi dengan contoh hotak molek kita duduk kecek melalui facebook kita buat hotak molek duduk relai dalam rabob internet kita kecek, kita buat, kita royak kita mengajar tak molek walaupun kita duduk saja kita duduk saja bila-bila duduk tidur dosa orang okay, hok buat ambil contoh hok tak molek dia duduk pergi buat duduk pergi sebar duduk pergi chair duduk dan sebagainya dosa tu nak atas kepala kita walaupun kita duduk tengah-tengah semaya dosa nak atas kepala kita selama mana Facebook tu YouTube tu rabok tu orang duduk duk buka buka buka buka buka hok tak molek sebab tu kita kena beringat gapoh hok kita nak buat kena beringat takut-takutnya benda yang tak molek saat ni disebar di kalangan orang ramai lepas tu orang ramai pula pakak turut-turut daripada satu generasi ke generasi-generasi yuk samai tala yuk orang Masya Allah sebab tu kita kiyah sendiri gapo orang duk buat tak molek siapakah hari ni orang duk turut lagi itulah yang Allah rayak di dalam ayat ni ha orang kafir tapi kita kiyah dengan kita orang Islam pun lagu tu lah kalau sekiranya kita duk buat dan sesungguhnya mereka akan menanggung beban-beban kesalahan mereka dan beban-beban kesalahan orang-orang yang mereka sesatkan bersama-sama dengan beban-beban kesalahan mereka sendiri. Dan sesungguhnya mereka akan ditanya pada hari kiamat kelak tentang apa yang tentang apa yang mereka pernah ada-adakan secara dusta itu. Ni mai pun lagi tak lepas akan disoal walaupun orang kafir sekalipun dia yakin katanya sikit lagi di akhirat dia kena masuk dengan aku tapi Tuhan akan tanya bakpo mu nak buat bakpo mu go tu go ni go tu go ni masya-Allah ni kita kena pakak-pakak beringat deh walaupun ayat ni totok kepada orang kafir tapi ada di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi sebut iaitu nya hadis ni hadis sahih nah man da'a ila huda kana lahu min al-ajri mithlu ujuri man man ittaba'ahu ila yaumil qiyamah min ghairi an yanqusa min ujurihim shay'a sesiapa yang seru kepada jalan baik hidayah petunjuk maknanya seru kepada Islam maka bagi dia dia akan dapat pahala supo dengan pahala orang-orang yang mengikutnya duk buat benda baik duk amal ha tu contoh daripada orang ni sore eh tapi orang pakak mengaji dengan dia pakak ikut dia pakak ambil contoh daripada dia pakak boleh pahala siapa pahala kepada orang ni orang hok buat contoh baik ni dengan tak kurang pahala mereka itu walaupun sikit tapi sebalik pada tu waman daa ila dalalah siapa-siapa yang seru ajak kepada kesesatan. Ha ni nauzubillah min dzalik. Kana alaihi min al-ithmi mithlu atham man ittaba'ahu ila yaum qiyamati qiyamah min ghairi an yanqusa min athamihim syai'a. Orang yang menyeru kepada kesesatan maka dia akan tanggung dosa dan dosa orang-orang yang ikut dia walaupun berapa banyak yuk samai lepas pada tu tu tu tu tu tu, tu, tu sampai ke hari kiamat dengan tak kurang dosa walaupun sikit pun orang hendak buat dosa dan dosa tu hewak khah naik atas kepala orang hok mula-mula buat contoh tak molek sebab tu lah nabi rakyat di dalam hadis sah lagi katanya ma qutilat nafsun zulman illa kana ala ibni adam ala ibni adam al awal kiflun min damiha li'annahu awal man sanna al-qatl Nabi katanya mana-mana orang yang dibunuh dengan secara zalim Ni zaman zaman lah ni. Sampai ke hari kiamat. ada kira. Yuk semai mana-mana. Siapa yang dibunuh dengan secara zoleng. Maka anak adik hak mula-mula sekali. Bunuh. Siapa tu? Bunuh adik dia. Kita selalu dengar tak? Di dalam kisah Qabil Habil. Qabil bunuh Habil. Sebab apa? Sebab tak puas hati. Dia lagi boleh gu. Hak tak comel adik dia boleh gu hak comel mulanya berdeki dalam hati siapa kau bunuh adik dia sendiri maka nabi rakyat katanya qabil hak bunuh adik dia walaupun berapa puluh ribu tahun dah akan dapat dosa tak putu-putu. selama mana manusia dia ada lagi bunuh atas dunia tengok contoh tak molek dia panggil itulah yang Allah pesan kepada kita jangan sama sekali kita buat contoh-contoh tak molek. Ni Nabi sebut di dalam hadis. Ada lagi? Hadis dari Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu berhubungnya dengan ha akan ditanya sikit lagi di akhirat. Nah, kita kita perhabis hadis ni so, lepas tu berhenti. Dia kata kan Nabi katanya iyyakum muzul fa inna Allah ya'zimu yawmal qiyamati fa yaqul وعزتي وجلالي لا يجوزني اليوم zulmun. Nabi ayat katanya Beringat-beringatlah kamu Jauhlah diri kamu Daripada kezalimi Maknanya siapa-siapa yang Nak buat zalim Sama ada kepada diri dia Ataupun kepada orang lain Ataupun kepada masyarakat Beringat-beringat Sebab apa? Kerana zol, Kerana Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat dia akan balah belum pada dia nak balah dia akan tanya dia kata kan oh, dengan demi kemuliaan aku dan ketinggian aku, tidak ada siapa yang dapat melawan aku ha aku zalim maknanya zalim aku mai ploy dekat kan ani ha, tu hejani. summa yunadi munadin fayaqul aina fulan ibn fulan Sapa di hari kiamat maka sorga malaikat akan panggil di mana kau, orang tu bin orang tu maknanya hey orang zalim orang tu orang tu orang tu dan sebagainya fayati yatba'uhu min alhasanat amsal aljibal fayashkhasu annasu ilaiha absarahum saya baca perhabis eh hatta yaqumu baina yaday arrahman azza wa jalla ثم يأمر المنادي فينادي من كانت له تباعة أو ظلامة عند فلان ابن فلان فهلم فيقو فيق فيقبلون حتى يجتمعوا قياما بين يدي الرحمن كنا ترجمه هيك ده ada panggil juga malaikat panggil bila orang tu mari depan depan malaikat tanya Siapa kata hak kiau kong dengan orang ning hak dia biasa buat zoling semasa dunia dulu. Mari. Padahal orang ning ni masya-Allah kebaikan dia ni banyak, pahala banyak, kebajik kebajikan banyak. Tapi dia ada ni kiau kong buat zoling kepada orang tu orang ning buat benda-benda tak molek. Hak sakut dengan manusia. Orang apa kat tengok belaka, cong belaka, weh, bapa ni? orang pahala banyak nak kan, kena damdun kadin hal gitulah sehingga orang ramai pakak beripo diri belako fa yaqulur rahman maka Allah taala Allah ar-rahman sebut uqdu an abdi fayaqulun kaifa naqdi anhu fayaqul khudhu lahum min hasanatihi fala yazaluna ya'khuduna minha hatta la yabqa minha hasanah hukumlah maknanya damdan kadi terd ke atas orang ni sehingga dihukum ke atas dia ni habis pahala-pahala hak dia biasa duk buat kebaikan atas muka dunia sebab kena wui kat orang kena wui kat orang bui bui wui wui kat orang mupuh dipanggil bengkrak habis fala yazaluna ya'khuduna minha hatta minha hatta la yabqa minha minha hasana wa qad baqiya min ashabiz zalamat fayaqul uqdu an abdi fayaqulun lam yabqa lahu hasana Allah Taala perintah supaya malaikat hukum ke atas orang ni sehingga tak ada sikit habuk dah pahala hak dia duk buat kena wi kat orang habis sebab apa sebab dia ada kadikiau kong dengan manusia dia buat gotu buat gitu walaupun pahala dia banyak fayaqul khudhu min sayyiatihim fahmiluha alai akhir sekali Allah Taala royak kepada malaikat ambillah dosa-dosa orang lain tak atas kepala orang ni ha tengok dosa orang lain naik atas kepala dia masya-Allah sebab tu bila kita tengok daripada hadis ni dan banyak-banyak hadis lagi yang serupa dengan dia ada lagi ni dalam tafsir saya rasa mada dengan hadis hak baca ni kita beringat-beringat kita buat gapo-gapo sama ada ha agama ke cara hidup kita ke beringat-beringat takut-takut pelat zalim dosa contoh hak tak molek lepas tu perkara-perkara yang sakut dengan manusia hak ni kena beringat sokmo walaupun ayat yang dibaca saat ni sakut tem-tem dengan orang kafir tapi bukan arti ayat tu hanya jatuh kepada orang kafir saja tapi kalau sekiranya orang Islam duk jadi perangai tak molek kelakuan tak molek buat contoh tak molek maka ia serupa sahih tulah ya. sama ada Islam maupun kafir itulah sebagai sikit sebanyak untuk jadikan sebagai peringatan kepada kita semua lepas tu ayat lepas pada ni dia pergi kepada kisah nabi-nabi yang Allah Taala sebut di dalam suratul ankabut wallahu a'lam sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh